Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan mudah-mudahan semuanya dipermudah semua urusannya, diperlancar rezekinya dan selalu tetap sukses, sukses, sukses. Amin. Oke, ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan. Kali ini saya akan mau sharing bagaimana cara meningkatkan omset penjualan melalui YouTube Marketing. Jadi seperti kita ketahui teman-teman, saat ini sudah banyak pemilik bisnis atau wirausaha memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan usahanya maupun bisnisnya. Oke. Okay? Jadi banyak sosial-sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter sudah dimaksimalkan, sudah dioptimalkan untuk mempromosikan eh, <clears throat> usahanya dan eh, dengan tujuan meningkatkan omset penjualan. Oke, kali ini saya akan bahas tentang YouTube marketingnya. Pertama, yang jadi pertanyaan kenapa harus YouTube? Ya, jadi seperti kita ketahui YouTube ini saat ini sudah jadi tren apalagi sekarang sudah untuk kuota internet sudah menyediakan unlimited gratis ya misalnya sekarang sudah banyak ya contohnya Excel pakai 3 GB unlimited sosial media termasuk YouTube-nya begitu juga dengan Telkomsel ya menyediakan unlimited untuk YouTube-nya dengan paket Oh My God-nya lalu untuk Tri ya atau Eh, paket-paket uh, yang lainnya. Pada umumnya sudah menyediakan YouTube gratis atau YouTube unlimited. Eh, artinya YouTube ini sudah meringankan untuk usernya. Selain itu, ya kita harus ketahui untuk YouTube ini sudah berada peringkat nomor dua di dunia untuk pemakaiannya dan Indonesia sendiri itu sudah berada di peringkat nomor tiga. Artinya, di Indonesia itu sepertiga pengguna internet Indonesia sudah aktif menggunakan YouTube. Kalau kita survei pada umumnya, ya, <clears throat> setiap handphone pasti ada aplikasi YouTube. Apalagi YouTube sekarang sudah menggunakan uh, mengeluarkan aplikasi YouTube Go di mana pemakaian atau user menggunakan aplikasi YouTube Go kuotanya lebih ringan. <clears throat> ya. Ini terbukti <clears throat> Dari data Google menyebutkan bahwa terdapat 50 juta pengguna aktif YouTube per bulannya dari total 146 juta pengakses internet di Indonesia. Jadi bayangkan dari data jadi nah, kita lagi main internet saat ini yang totalnya 150 146 juta 50 jutanya sudah menggunakan YouTube jadi sangat luar biasa potensinya. Jadi ini bisa dijadikan peluang bagi pemilik usaha. Selanjutnya, pertumbuhan YouTube di Indonesia sangat pesat dan menjadi yang terbesar di Asia Pasifik. Ini seperti kita ketahui ya, YouTuber Indonesia berada peringkat nomor satu di Indonesia, yaitu Atta Halilintar. Dan Peningkatan dari tahun ke tahun mencapai 600% atau tiga kali lebih besar dari negara lain di Asia Pasifik. Jadi Indonesia ini merupakan apa namanya itu tempat lah tempat pemakai YouTube di mana pertumbuhan luar biasa sampai 600% atau tiga kali lipat dan mayoritas seorang menonton YouTube melalui smartphone dan rata-rata menghabiskan waktu 30 menit jadi orang menggunakan YouTube pada umumnya menggunakan handphone dan rata-rata menghabiskan waktu 30 menit. Ya. <clears throat> Berdasarkan data tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jadi, teman-teman, sebagai pemilik usaha, yang wirausaha, entrepreneur, silahkan apa yang akan Anda lakukan dari data tersebut. Sebagai pebisnis, kita pasti akan mengambil kesempatan ini untuk mengembangkan bisnis kita atau untuk memperluas jangkauan pasar serta menambah sumber traffic calon customer. Jadi teman-teman, pemilik usaha, pebisnis, mari manfaatkan ya YouTube ini untuk mengembangkan bisnis kita, untuk mempromosikan usaha kita, memperluas jangkauan pasar ya, baik lokal eh, maupun yang nasional maupun yang internasional ya kita bisa menggunakan YouTube ini kita bisa optimalkan YouTube eh, ini untuk menambah sumber traffic calon customer kita oke jadi apa yang harus kita siapkan pertama sediakan produk atau jasa jadi bukan sebatas produk jadi produk dan jasa contohnya jasa adalah kita bisa menawarkan skill kita jadi YouTube ini bisa juga kita promosikan misalnya uh, jasa editing video. Kita bisa buat prototipenya di channel kita dan kita bisa promosikan channel kita. Nah, itu yang pertama, yang kedua ini untuk jasa ya atau misalnya editing foto. Banyak jasa-jasa yang bisa kita promosikan melalui YouTube. Nah, begitu juga dengan apalagi produk ya, jadi produk kita bisa edit video dengan baik dan dan kita bisa manfaatkan YouTube sebagai channel promosi kita. Oke, okay, membuat akun akun channel YouTube ini pasti ya. Jadi teman-teman untuk buat channel YouTube nggak usah khawatir, ini sangat mudah. dan Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ya buat channel YouTube. Kenapa? Ya channel YouTube ini seperti uh, kolam ya jadi orang ingatnya channel kita nah, biasanya channel YouTube ini dibuat berdasarkan nama jenis usahanya seperti itu jadi misalnya channel YouTube Ice Cream Station ya berarti isinya berkenai berkenaan semua berkenaan melalui Ice Cream Station jadi untuk ya termasuk brand ya eh, mirip lah oke okay melakukan promosi dengan media YouTube. Jadi teman-teman silahkan gunakan channel YouTube baik melalui apa video-video yang menarik, video-video yang usernya bersemangat dan mau nonton video kita dan ini sangat baik sekali untuk stock selling ya oke ini sering dialami oleh pebisnis omset tidak naik jadi teman-teman yang apalagi masa sekarang ini ya omset tidak naik market anda hanya di situ-situ saja misalnya Instagramnya follower yang nggak nambah-nambah engagement yang nggak nambah ayo silahkan pikir atau cari lagi market yang baru yang lebih luas lagi jadi kita inilah salah satu mengapa kita harus menggunakan YouTube ya kita bisa membuat kolam baru selain Instagram dengan followersnya kita bisa menambah channel media promosi kita melalui YouTube yaitu dengan nambah kolam baru yaitu subscribernya ya tidak ditemukan di Google jadi teman-teman kelebihan dari YouTube ini kita bisa berada di page one di halaman pertama di mesin pencarian Google ya jadi gimana kita usaha kita diketahui oleh orang lain kalau misalnya usaha kita tidak ditemukan di Google ditemukan sih tapi halaman 10 ya orang sudah kehabisan waktu untuk melihat usaha kita jadi eh, media YouTube ini bisa kita optimalkan di mana usaha kita bisa berada di halaman pertama di mesin pencarian Google oke bangsa pasar sedikit jadi teman-teman YouTube ini mencakup internasional ya selain nasional internasional jadi artinya Eh, media kita bisa manfaatkan dengan baik-baik, eh, dengan sebaik-baiknya, dengan omset yang seluas-luasnya. Dan IBA investasi lebih mahal. Jadi teman-teman kalau bisa nyewa ruko ratusan juta, ya kalau bisa disisihkan sekian persen untuk biaya promosi online-nya, termasuk untuk YouTube-nya. Ya. Oke, Ya. Oke, jadi teman-teman, untuk membuat atau membuat YouTube marketing ini, jangan bayangkan membuat video itu seperti film Hollywood. Jadi buat video yang sederhana atau kita bisa buat komedi uh, ya seperti saya bilang tadi soft selling yang penting ingat dalam membuat strategi YouTube marketing ini kita harus memakai kata kunci jadi kata kunci inilah yang akan kita gunakan di judulnya, deskripsinya, dan di tagnya. Itu gunanya untuk apa? Untuk agar kita mempermudah, agar kita mudah berada di halaman pertama di page one-nya. Ya, itulah strategi dari YouTube marketing. Jadi teman-teman semakin banyak mengupload video, ya maka semakin sering apalagi terjadwal terus konsisten maka YouTube akan membantu mempromosikan channel YouTube kita jadi teman-teman tugasnya fokus buat video yang menarik ya dengan video menarik view-nya nambah subscribernya nambah itu akan berpeluang video kita atau channel kita banyak ditonton oleh orang lain kita bisa jadikan role model misal role model yaitu video kristali ya dengan podcastnya beliau menjual satu red ya eh, usaha kosmetiknya itu kolomnya sangat bagus sekali terus kita bisa jadikan role model Dewa Eka yoga dengan channel YouTube-nya atau dengan cara lain misalnya kita bisa khusus untuk apa namanya khusus untuk promosi nasional misalnya kita mau jual barang impor ya apalagi sekarang barang impor Cina itu banyak banget tuh yang murah bisa wallpaper atau segala macam itu bisa kita cukup menggunakan foto gunakan ambil 10 foto lalu kita buat siapkan audionya itu YouTube sudah menyediakan tuh audio bebas copyright yaitu mulai di YouTube Studio kita edit dikit terus kita buat usb nya call to action nya terus kita tinggal optimalkan Google AdSense nya kita apa namanya kita iklankan ya dengan budget tertentu dan kita akan merasakan hasilnya jadi teman-teman sekian dulu untuk kali ini YouTube Marketing ini sangat mudah jadi teman-teman silahkan praktek sangat eh, tinggal siapkan konten-konten yang menarik baik itu foto maupun video foto itu ya harus dikombinasikan dengan audio ya jadi lebih menarik jadi video ini sekarang ini banyak orang lebih suka melihat video daripada foto karena video itu terdiri dari gambar dan audio atau gambar yang bergerak oke terima kasih Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Silahkan bagikan manfaat ini kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan ini, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Terus teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe untuk mensupport channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.